сумин блокҳои калхозобод сумин блок пена блок ҳамаш аст тамошо мекунем меҳмон дархоша мефаҳмем се сомону ҳаштод дирам сумин блок уч сомону саксан дирам ана янга қурулга қуряфта дарини мешкалхоз мешкалхози чи амонат банкда ё на марҳамат пина сими блоки рождак пина бло меган чизе меган 6 сомон буда 6 сомон сими блок пина блок пина 6 сомони то за рождак ҳамон 6 сомони буда сомон марҳамат ина блок даҳакш сенздаҳ сомонӣ будай онуд сомон даҳакш қалинлиги он екам яғи ӯттиз олтмиш ӯттизга олтмиш даҳак сенздаҳ сомонӣ пенаблок дар райони мешколхоз пенаблоки бистакш бисту шаш сомонӣ будай یکرما آل سامان یکرما الگ راز میره مرحمت تماشا کنید یکرما آل سامان پینا بلوک برانو میشکر خوست من غشت پختگی یک سامانو 20 درم پشکن غشت بر سامانو یکرما درم میکن مرحمت تماشا کنید سرزمون کن بر سامانو یکرما درم Regarding qishlari, qishlang'ish, yak somoni 20 dirham qish tuftagi. Agar bu mashina qatib bora, bu yagon sharzo meshida. Marhamat, qabul qiling. Daronoy mesh kolxoz.